қасықсың иә қалай қалай сөйлейсің қасықтан солай сізге солай сөйлеймін сен полиция аға лейтенант болып маған сасық деп тұрсың жоқ жағымсыз иіс шығып жатыр не сасып жатыр деп жатырмын да сізге о мое міне мен сізден деп жатқан жоқпын құрметті генерал мырза міне сасық дейді мынау қазақстан республикасының азаматын мен сізді айтып жатқан жоқпын сасық деп тұрсың бе бағанадан бері қосылып тұрсың айтып отырғандар сіз сасықсыз деп айттым ба мен иә сасықсың деп тұрсың сен сасықсың деп тұрсың ғой сол бойынша арызым мен сіз сасықсыз деген әңгіме шыққан жоқ аузымнан міне құрметті қазақ халқы не айтып тұр міне қара мына қолың қара қалтасын салып тұрсаң тұрған қарсы мына сен мені сасық деп тұрсың ба сонда сен сасық деген жоқ ұялмайсың ба сен сен қазақстанның халқының осының ақша айлығына біздің пенсионныйымызға басқаға налогымызға сен күн көріп отырып сен бізді сасық деп тұрсың ба сізді сасық деген жоқпын е сен айтты ғой мына камера басында тұр ғой камерам түсіп тұр ғой енді е сенің бетіңді тілсеше қан шықпайды ғой сен ұятсыз екенсің ғой сен көрсеңізші не айтып тұрсың сен ұялмайсың ба сен этика эстетика жоқ па сен сасық деп тұрсың маған қазір сіз сасық деген жоқпын мен сізге сіз өйтіп жалған сөйлемеңіз тағы бір таныстыршы қызмет куәлігін тағы бір айтыңызшы тағы бір айтсайшы өзіңіз айтыңызшы куәлігін таныстыршы мен сізге таныстырдым өзіңіз таныстырсаңыз мен көрген жоқпын мен көрмесеңіз көрдіңіз енді беріңіз сен айтшы таныстыршы маған өзіңіз беріңіз сен таныстыршы жеке куәлікті алыңызшы е мое жеке куәлікті алыңызшы өзіңіз таныстырыңыз мінекей құрметті қазақ халқы жеке куәлікті алсаңызшы нападение тұр нападение істейін мен енді қазақстан республиканың азаматымын сен сасық дедің ғой маған иә оскорбление істеп тұрсың сен маған ше оскорбление істеп тұрсың қосылып тұр ғой вот именно бар деген жоқпын сіз дәлелдеңіз сендер осылай мойындамайсыңдар да сендер ше осылай мойындамайсыңдар сендер ше сендер де топырақ шашса сен мойындамай тұрсың дәл қазір сен мойындамай сасық деп алып мен еще мойындамай тұрсың сен ше сіз жала жаппаңыз ұятсыз екенсің ғой сен таза сасық деген жоқпын сізге міне құрметті жұмағанбет мырза міне қалай провокация істейді халықпен көріп алыңыздар міне таныстырып жіберсеңізші өзіңіз мен сізге таныстырып кеттім ғой өзімді мен таныстырмаймын саған сен потому что сен қазір қылмыс жасаған келіп тұрсың әрі тұршы екі метр әрі тұр қандай көмек керек сізге саған көмек керек болып тұр ғой мен қазір жүз екі мына бұзылып тұр дедім дұрыс па мен қазір эвакуатормен алып кетсін аха ол эвакуатор деген болды сен енді қазір қазір мен тағы жүз екіге хабарласамын сен хабарласың может нападение істейтін шығарсың әрі тұрсың Thank you.